Ah, ah ni Mustaqim tolong bawa apa ah, apa masuk dalam dulu. Bagi dia rehat dulu. Ah, Insya-Allah nanti boleh eh, okey lagi. Bah nanti rasa macam. Mau digantikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini cuy Kalau memang kurang suka, kalau memang video ini menghibur bisa di share gitu ya Kalau memang gak menghibur ya skip aja video ini cuy ya Oke, okay, sudah lama banget ya kita nggak mereaksi sepatu reunion live cuy ya. Yang mana di sini saya akan mereaksi yang uh, lawas dulu cuy ya, video-video sepatu reunion live yang 2015 cuy ya. Di sini saya tertarik karena lihat thumbnailnya cuy dan thumbnailnya itu ada Pak Kodi gitu, ya. ada uh, Rupi ya. Uh, di sini itu sepatu reunion live 2015 episode yang ke-12 C ya. Seperti biasa saya mengambil video ini dari project lawa dan karena durasi sepatu Renan Live 2015 itu singkat J nggak terlalu panjang jadi uh, video ini tuh terbagi dua part ya. Part pertama yang ini dan selanjutnya part kedua. Oke tanpa berlama-lama lagi C tanpa membuang masa jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 dua, satu, peng. Oke, Project Lawak. Jangan lupa subscribe juga ya uh, YouTube channel dari Project Lawak. Alright guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini kita akan lain sepatu Reunion Live 2015. Jadi artis nih. Bahagian yang pertama. Kucingnya sih. Oke. Okay. Angah. Ya Yelong. Long, Long, Long. Ya. Yeah. Okey, sebelum kita pergi kerja ni, Long. Yelah, kita kena rehat dulu. Apa Pak, ya. Jadi, Long, saya tengok semalam dah keluar sok khabar, eh, Long, semalam. Ah, long story-nya. Long story, very long, long story. Long story? Apa, apa, apa kes ni, Long? Curi slipper. Ah. Sampai dibawa ke mahkamah. Ya. Yeah. <laughs> Curi slipper. <coughs> Curi saya, Long, ah. saya semalam punya passenger saya sangat... Passion. oh, right. okay. passion saya. Passion saya memang menguji kepassionan saya semalam. Saya be begini ceritanya Along, ah, saya cuba mengoperasikan dia. yeah, yeah, Yeah, yeah. Ya. Jadi pada operation tu ialah bio semua dah masuk tau Long. Semua dah masuk Long, semua dah bersedia Long. Jadi masa nak mula operation tu Long, gunting tak ada Long. <laughs> Ah agresif banget ya di 2015 ini sih. Awal, awal, Tapi saya saya bangga long. Ya. Oh ni ni nak jalan. Ni aku sakit. Jangan jangan operik dia. Tak tak tak tak. Mustakim. Selamat pagi Mustakim. Selamat pagi tuan. Ah ni kita punya dah lama balik kampung baru datang kerja. Ah, Ah, itu punya ah, mate. Long ingat, long masih, ingat wajah dia lagi. Saya tengah cakap dengan siapa sekarang? Dengan ni. Ni dulu. Ni dulu. Uh, ya, kamu dah lama bercuti kan? Saya dah lama. Masih ingat lagi selok belok dalam rumah ini? Ah, ingat lagi. Cuma Sini. rasa macam kita duduk di bandar kan, KLCC semua ada sini. Ya. Yeah. Tapi kenapa pintu rumah pintu kampung? Eh, ah, uh, uh. Semasa awak balik kampung, kita renovation pasal sana. Oh, jiwa uh, kampung tu nak ada. Masih ada. Sekejap. Oh. Uh, takut balik kampung buat penyakit macam-macam. Kita check dulu. <laughs> Okey, okey, okey, okey. Eh? Saya doktor. Saya doktor, eh? Saya check awak, eh? Okay. Aduh, kangen banget ya lawakan ini. Ah, ah. ah. Alamak, pagi-pagi. Ah. Baik, macam ni tadi awak tu sumbat sini, mulawan ni. Jangan macam tu, saya nak cek. Tarik nafas. Tarik nafas. <laughs> Kau periksa aja di sini. Oh, ada sendi yang patah masuk dekat kampung. Oh, itu je punch dia? Bukan, tak. Saya set uh, bahagian sebelah sini. Oh. Ah, okay. Uh, Ustaz Kim, <laughs> itu je. di manakah uh, adik kami yang seorang lagi itu? Masih tidur lagi kah? Uh, ah, ah adik kita seniman. Dah, dah, ya. dah bangun dah. Nak saya kejutkan ke? Uh, kalau boleh biarlah dia tidur tetapi baiknya biarlah dia masuk. <laughs> Salam dunia. Bos Oh Rahim ya. Anak kecil menangis-nangis. <laughs> Berlari mencari ibu dan ayah. Binatang berkeliaran. Burung, gajah. Anak-anak. Anak-anak anu ini, Ci. Eh, binatang. Tidak. Man, man, man, sini man. Man. Rasanya agak Ada kecil teater, Ya. Metu sangat adik kita seorang ni, metu sangat ni. Belakon cerita apa sekarang ni? Ada ada ada, ada buat pentasan drama yeah. ke ya. apa? Ada. Apa? Apa? Transformer. <laughs> Transformer sekarang ni. Oh, alhamdulillah. Bagus, bagus uh, macam mana dengan keadaan dan kesihatan ayah anda kami? Ah ini saya ah. Nak, ini saya nak bagi tahu tuan. Ah saya dah tak sanggup jaga ayah tuan. Ayah Kenapa? tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Sebab masa tuan tak ada saya tengok dia mandi dalam sinki tuan. Apa? Betul. Barang apa sinki? Nak bagi tahu tuan. Ah saya dah tak sanggup jaga ayah tuan. Ayah Kenapa? tuan ni saya rasa dia dah nyanyuk tuan. Nyanyuk yang saya faham. Masa tuan tak ada saya tengok dia mandi dalam sinki tuan. Singki itu apa cuy? Mandi dalam singki. Betul. Barangkali Kul, lah, ada betulnya kerana daripada segi psikologi. Apabila orang itu sudah berusia 80 tahun ke atas, beliau akan mengalami penyakit ini. Bagaimana Mak- pendapat? Maknanya menanti hari senja di ujung. Anak anak senja. Kembali. Ya, salam dunia. Itulah itu adalah kitaran hidup sebenarnya apabila kita berumur 80 ke atas, kita akan menjadi seperti bayi kembali. Jadi maknanya betul di dalam singki. Kalau begitu bagai dikata, kita mesti lakukan sesuatu terhadap ayahanda kita. Oh, ceritanya saudara semua ya. Orang jaga dia ke tuan sebab saya tunggu. Ha. Wah, ini. Baru masuk. Pak, ah. ah. Pak. Rahim ngakak. Angin, angin. Ah, ayah. Saya rasa elok ayah berehat saja. Ah, ayah, ayah, ayah duduk dulu ayah. Kalau boleh saya cek dulu apa semua takut high blood pressure semua naik dah ni. Cuba ah. ayah duduk dulu ayah. Cuba saya cek dulu. Ayah. Ya, ayah, ayah. Cek, ayah. ayah. Eh. ayah. ayah. ayah. ayah. ayah. ayah. Aduh, memang ekspresi. jangan jangan tak elok ni. Gatu tu. <laughs> Jim Carrey. Kenapa ya? 80. semua okey, semua okey, semua okey. Okey ke? Ha, cuba eh, cek, cuba cek. Ha? Oi. Nampak gayanya <laughs> macam nak mati dah ni. Hai, tak boleh ayah kita, ayah kita. Eh, tangan. Oh, oh tangan kau. Ha. Ayah, ayah, ayah. Serius ke? Tak. Ah. Ayah tak mati kan? Serius ke? Mati dan hidup. <laughs> Ambil lagi. Suatu Rokok perjalanan yang harus ditempuh setiap manusia, ayah. Salam dunia. Dah pandai pun. Salam dunia. Harus dipimpin. Doa ya. Oh lupa, salam dunia. Ha. Long. Ya. Ini lagi ni kita kena siapa cari jalan Long. dunia. Betul. Saya rasa mungkin Mustaqim pun tak larat lagi menjaga ayah kita ni. Betul. Jadi kita kena cari seorang pembantu lagi. Betul. Ada benar ni betul kata-kata saya ni? Betul. Kalau begitu, apa kata kita iklankan secepat mungkin siapakah yang bakal menduduki di tempat yang pertama? <laughs> apa tu? calon calon. Ah saya boleh cari dalam ah telefon saya dulu. Saya cuba check tengok ah passenger siapa yang boleh dicek tadi. Pem pembantu pembantu ya. Hello. Hello. Ya, yeah, ya. Yeah. Siapa tu? Ah doktor Kamal. Ini ayah ni. <laughs> yang saya dah bagi itu uh, nanti awak terus datang ke rumah. Kami memang dekat rumah ni. Tunggu aja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ayah. Tolong cepat sikit Angah. Halung nak pergi kerja ni. Tahu tahu tapi kejap lo saya dah katakan. Ah uh, ni bah. Bah. Ah. Alah, apa hal pula ni? Bah, uh, saya dah call kan nanti ada pembantu baru ya selain daripada Mustaqim ni ya. Ya. Ah, uh, eh. boleh jaga? Boleh Insyaallah. Ha. Ha, ni Mustaqim tolong bawa ah, apa apa masuk dalam dulu Pergi dia rehat dulu ha. InsyaAllah nanti boleh eh, okey lagi Bah nanti rasa kena macam Mereka digantikan ya Apakah begitu? Memang, memang mereka berdua ini kompak yang mulai dari 2015 ya ternyata Cik sampai ke ini ya mereka melakonkan JKK Kampung Kalut ya saya di sini mendapatkan chemistry Pak Kodi dengan apa JP itu baik banget cuy ya baik chemistrynya di sini cuy Mustajim membawa ayah masuk ke dalam kampung jangan dilepaskan macam kucing dipegang ha sudah ha, tiba masanya kita mem memanggil pembantu yang lain. Ha ah, ni long, kita kena kena bincang juga long pasal Mustaqim punya gaji kita dah tahu berapa. Untuk yeah. pembantu baru ni berapa yang kita nak letakkan harga dia tu? Duang ringgit gaji sebenarnya adalah dunia semata-mata. Oi, kerak. Apa benda dunia semata-mata? Baiklah perutup dia. Salam saya rasa dalam 4000 ada satu perkara yang sesuai dalam kebidangan ni. Ya. Yeah. Bidang, bidang, bidang ini. Ah dalam bidang ini. Hello. Ah gantung saja. tuan. Ah uh, tuan. Tuan. Ya. Yeah. Ah yeah. Ya. Uh, ni. Apa? Ah uh, ayah tuan uh, kencing kat bantal lah. Takkan itu pun kamu nak bagi tahu kami? Dia dah makin menggila tu kat belakang tu. Ayo ke? Ha. abis awak, awak cuba kau tenang dulu. Eh, habis semua. Batu-batu semua dia dah kokak dah. Apa? dah berlaku? Apri pati cinta! Apri pati cinta! Kamu. Ayah, sabar. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. I'm not Sun Zinaja. Eh, kan. Habis? Habis? Sarjan Hassan. <laughs> Ah, eh, dah ya, masuk, masuk dulu, masuk dulu. Sarjan. Ah, ah, ya, ya, ya, ya masuk. Eh, ayah pula. Tuan, tuan, masuk dulu, tuan. Tuan, masuk dulu, tuan. Masuk dulu, Mbak, ya. <laughs> Dah boleh makin teruk tu. Ah, harapnya boleh lah waktu sampai sekejap lagi. Bagus dia. Eh. You not my brother! You not my brother! Ini siapa pula ni? Tuh! Masuk, masuk, masuk. Masuk. Di. Masuk. <laughs> Oh, Tengok tu, ha, mana pula orang yang saya telefon tadi tu? Saya suruh lagi lah. Tu tak masuk-masuk. Ah, -masuk. ha, tu dah datang pun. Lama, pandai pun. Buka. Salah. Buka tu tarik jalan. Ha, tolong buka. Suruh ikut jikap, suruh ikut jikap, ikut jikap. Ah. Oh. Alright guys, tu sahaja okay, cerita kali ini. Thanks for yang dah dengan subscribe. Jumpa lagi di next. Okay, cuy. <laughs> Sumpah Episod yang ini lucu banget ya Karena ya mungkin itu cuy Karena favorit saya yang jadi tamu jemputan di sini cuy Mereka tuh kayak gimana ya Chemistry Jeb Dengan apa Uh, Rupi itu dapat banget gitu ya. Mengapa saya selalu menyarankan ya, uh, yang cocok banget menggantikan untuk sementara menggantikan Suweb di Paturian Live itu adalah Pak Kodi gitu ya saya pernah berkomentar gitu waktu di acara live TV yang ada di Malaysia itu tentang pencarian ini ya pencarian sepatu yang hilang gitu ya saya sempat berkomentar karena saya memang memang ingin kalau Pak Kodi yang untuk sementara menggantikan Suaib di sepatu Renian cuy ya makanya saya memilih untuk berkomentar bagaimana kalau yang menggantikan untuk sementara itu adalah Pak Kodi gitu ya dan banyak juga yang like gitu ya tapi tapi sayang banget ya yang gantikan posisi Sueb untuk sementara itu yang belum terlalu saya kenal gitu ya jadi sayang banget gitu ya coba saja ya yang menggantikan Sueb itu Pak Kodi waduh gila sih semua episode pasti saya tengok pastinya cuy ya semua episode pasti saya tengok cuy Oke, okay, dan itu aja cuy ya untuk episode pertama. Setelah ini saya akan upload lagi yang episode kedua cuy. Okay, jangan kemana mana Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.